waayaaba maxay ciidamada maraykanka uga tageen ama u faaruqayeen garoonka diyaaradaha magaalada kaabuul aragyaabkan maraykan waxbaan kaaba waxbaan koriyaa waxbaan kaalmeeyaa cid baan waxtaraa cid baan tababar u sameeyaa anaa wax dadka u qabtaa gaalmo horaaba la yidhi inuu ku koriyaha sugin inuu ku kala gooyo mooye markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam yahuudu la galay heshiyiis oo uu ku yidhi marka inu soo weeraro labadeenu waynu isugu tegaynaa waynu nees ammaan gelinaynaa ay heshiiskii qaateen balse ay dhabatibin u soo galeen gaaladiina u soo raaceen gadaal heshiiskii ay ka baxeen waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaamna tusay inuu gaali heshiis lahayn waxna inuu ku qabto aada marnaba ka sugayn inuu wax ku yeelan weeye aynu wada daawanaho arrintan xiisaane ee adduunka ayaa gelisay ciidamada maraykanka ayaa isaga baxay dalka afghanistan habeenbarkii xilliga dalka afghanistan soddon iyo kowdii agast labadii kun iyo kowda ay ciidamadii ugu dambeeyey ee maraykanka isaga baxeen halkaasi waxaa la yaablay in ciidamada maraykanka ay garoonka uga tageen eeyo nool oo ah oo ahaa kuwo tababaran ee ay kaystaan ciidamada maraykanka kuna howlgalaan iyadoo nolosheeyadaasi ay u doodayaan hadda shirkadaha xuquuqda xayawaanada iyo saxaafadda reer galbeedka qaar tirada ee iyada tababaran ee ciidamada maraykanka la shaqayn jiray balse xalay looga tegay garoonka magaalada kaabuul waxaa sidoo kale ay maraykanku gaari waayeen oo ay uga tageen dalkaasi laba boqol oo rayda oo la shaqayn jiray maraykanka iyo qalab militari oo fara badan waxay arrintani timid iyadoo taalibaan u dabaaldegtay in ciidamada maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ay si buuxda uga baxeen afghanistan kadib labaatan sano oo ay dalkaasi haysteen tallaabooyinka kale ay ku dhaqaaqeen ciidamada maraykanka iyo afghanistan ee la socday waxaa ka mid ahaa in burburiyeen qalabkii garoonka ay jajabiyeen siyaasadihii duulimaadyada iyo qaybihii garoonka hamid kaardiya ee magaalada kabul oo loogu tagay burbur iyo qalab fara badan oo militari oo badan oo meesha dacsan sidoo kale wuxuu maraykanku uga tegay garoonka hamid tardi ee magaalada kabul ilaa toddoba boqol oo baabuur ah oo kuwa gaashaameyn ee iska difaaca miimooyinka labaatan iyo toddoba gawaari oo nooca ciidamada ah ee humbis iyo todobaatan iyo saddex diyaaradood oo kala duwan kuwaasoo qalab badan laga furtay howlgabna laga dhigay waxaa kaloo ay ka tageen boqolaal jaakada ah oo milatani waxay dhaan intii ay ka gaadi kareen way burburiyeen intay qaadan kareenna way qaateen war bal arrinta yaa kale ila arka generaal frank oo ah madaxa taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in diyaaradaha milatariga laga saaray waxtarkii ama laga dhigay kuwo aan waxtar lahayn howlgaba hor inta aysan ciidamada maraykanku ka bixin dalkaasi dalkaasi daaqadaha diyaaradaha ayay burburiyeen qalabka ayaa si kas ah looga jajabiyey iyadoo taayirada diyaaradahana laga toogtay maraykanka ayaa sidoo kale ka tegay markii uu naafeeyey nidaamka siram oo ah gantaalaha k s hortaga kaasoo looga adeegsado in looga ilaaliyo garoonka diyaaradaha weerarada dibadda uga imaanaya qof waxqabadkaagiyo qarannimo kula rabin qaxar kuu horseedoo qoomkaaga baabi'in qowlkii ha aamini horaa loo yidhi cadowgaagu cadowgaaga gaal waa cadowgaa ee ciidam ha ka sugin wallaahi bilaahi tallaahi waxaan ku dhaaranayaa saddexda magaca ilaahay inuu maraykan inuu halliga mooyee uunan horseed inoo rabin har inoo jiidi maayee inagu ma isfahananaa horey ma u dhaqaaqnaa ma ishiigsanaayo ma wada haybsanaa danteenna ma halaajinaa xumaanta uu inala rabo ilaahay horta inama geeyo laakiin dantuu kaa leeyahay markuu kaa waayo labaatan sano ayuu haystay wixii dalka uu ku faafahaysanayay qalab buu keensaday wax walba ayuu keensaday balse maanta markuu arkay inay farxad heleen ay ka guulaysteen ayuu si tartiiba uga baxay wixii uu dalka kaga tinkaraynaya uu baabiiyey alla calowsanaa alla calowsanaa dadka soomaaliya waxaan idinka digayaa walaalahayga muslimka i maqlayow in aydan aamini gaal si kasta dibad abajoog ama dal joog mid walba waa cadowga waxa intaayna kala firdhinaya inuu maraykan yahay cid kale maaha waa maraykan iyo inta la fadfada ah iyo gaalo oo waana idin salaamaya akhyaarta meel mubaaduha ku joogtaan salaamullaahi calaykum waagu ha idiin samaado